Hello everyone! Ragazzi, oggi torno a parlarvi del mio paese del cuore perché mi manca, non vedo l'ora di poter viaggiare di nuovo in Giappone. Se siete nuovi qui su questo canale forse non lo sapete, ma io ho vissuto in Giappone, a Tokyo, per due anni e mezzo e ho fatto una bella esperienza piena, <laughs> piena, perché lavoravo anche per una compagnia giapponese e i miei amici erano tantissimi giapponesi. Vivevo in una share house con molte persone del posto, quindi insomma mi sono fatta una bella esperienza piena. Oggi vi voglio parlare di 5 cose che ho imparato dal Giappone e alcune di queste diciamo che mi piacerebbe se fossero anche un po' più presenti anche in Italia, non tutte però adesso vedremo. Fatemi fare un piccolo disclaimer, il Giappone è un paese vero, non è un'utopia e quindi non è perfetto, il Giappone ha molti problemi, come un po' tutti i paesi eh, però oggi mi concentro sulle cose, su, su alcune cose che invece mi sono piaciute e che ho imparato e quindi iniziamo! La prima cosa che io amo del Giappone è che non sempre il prepotente vince o che non devi essere prepotente per riuscire a fare le cose. Fatemi spiegare, so che non è così in tutta Italia, io vivo a Roma quindi il mio paragone è principalmente tra Tokyo e Roma che sono comunque due grandi città anche se Tokyo è tipo quattro volte Roma. Però quello che succede, e so che succede anche in molte altre città, è che se non sei un po'... <laughs> non riesci a fare le cose. Tipo, se vai in un ufficio e c'è la persona che dice no, no, questa cosa non si può fare, se non insisti un po', se non preghi, se non dai, però mi serve per questo, eh, magari non te la fanno la cosa. O magari, ecco, siamo in fila in posta. E, e c'è sempre quella persona che, più di una persona, che, ah, scusate, vado di fretta, posso fare una domanda? Devo solo fare una domanda? domanda vanno lì poi stanno 5 minuti o 10 <laughs> se va bene questo tipo di prepotenza in Giappone non è premiata non è accettata non è una cosa che si vede spesso e questa cosa io la adoro perché io sono il contrario io sono una di quelle che pure se deve <laughs> fare una domanda imposta prende il numerino e sta in fila se so, sto aspettando al ristorante c'è la coppia che è arrivata dopo che però entra prima io magari no, non vado dal cameriere a dire ma, ma io io, ero prima, cosa è successo? Non riesco a vivere con questo aspetto che tanti non saranno d'accordo, ma io penso che tanti saranno d'accordo, fa un po' parte anche del, del carattere italiano questo... Mi passate il termine paraculaggine slash prepotenza? Ah, ragazzi adoro l'Italia, non vi arrabbiate, eh? però questo aspetto della mia personalità si trova meglio in Giappone. La seconda cosa che ho imparato è che la pulizia estrema delle città non è off limit, non è un sogno, non è un'utopia per le città grandi. Roma non è la città più pulita del mondo, non è la più sporca, <laughs> ok? Non è la più pulita. E io ho sempre detto, vabbè però Roma è grande, cosa, cosa ci vuoi fare? Siamo tanti se noi siamo tipo magari 4 milioni con i turisti, a Tokyo ce ne sono tipo 14 milioni con i turisti e quindi Tokyo è pulitissima, ragazzi non ci inventiamo scuse, io non lo so che cos'è perché sinceramente io non conosco nessuno dei miei amici o dei miei familiari che magari mm, mangiano una cosa, un panino e buttano la cartaccia dal finestrino, non conosco nessuno che lo fa e se lo vedessi sicuramente direi qualcosa, eppure Comunque questa era la seconda cosa. La terza cosa, che è stupenda, stupenda ragazzi, quel senso di sicurezza che c'è quando cammini per strada, da sola, la notte anche questa non è per forza una prerogativa o un, un, benefit solo del vivere in piccoli paesi No, a Tokyo è stupendo ragazzi, io finivo di lavorare tutti i giorni verso le 10, 10 e mezza di sera, sempre, e tornavo sempre a casa quindi verso le 11, ragazzi io ero tranquilla, se volevo andarmi a fare una passeggiata in un parco, da sola, io ero tranquilla, in Italia se so che è un parco che non è frequentato, almeno a Roma, mm, po' di timore ce l'ho. Magari ci vado se giorno, ma magari no se sono da sola perché non me la vivo benissimo. Invece in Giappone, ok, i pazzi ci sono sempre, le sciagure avvengono sempre, ma statisticamente <laughs> parlando, cioè ci sono i, i dati, i piccoli crimini sono molto molto più rari rispetto all'Italia addirittura io lavoravo con il mio computer e cellulare mm, al caffè se dovevo scendere al piano di sotto per andare a ordinare un altro caffè io lasciavo tutto sul tavolo nessuno toccava niente se dovevo andare in bagno lasciavo tutto lì nessuno tocca niente cioè questa cosa è stupenda in realtà è stupenda mm, se sei da sola a casa e non ti devi mai preoccupare tipo oddio se entra qualcuno è una cosa che, a cui magari non pensiamo perché io non penso che l'Italia sia un paese pericoloso quindi non è che vivo nel timore però se è tardi e sono le 11 e io esco dalla metro magari chiamo qualcuno al telefono perché inconsciamente o, o anche consciamente un po' di timore ce l'ho in Giappone no, <laughs> è fantastica questa cosa il punto numero 4 è un po' discutibile allora ho imparato che a volte non esprimere le proprie emozioni in maniera così aperta può non essere una cosa così malvagia. Questo va un po' contro invece il mio carattere perché io sono una che se sono felice lo vedete tutti e se sono triste lo vedete tutti e se sono arrabbiata, che non capita spesso in realtà, io sono o triste o felice ma non sono quasi mai arrabbiata ma se sono arrabbiata si vede, non riesco a nascondere le mie emozioni, mi piace parlare delle mie emozioni, ok in Giappone è l'opposto, le emozioni devono essere un po' tenute per se stessi per non turbare la quiete della società <laughs> se sei in una relazione e hai un problema magari loro preferiscono non dire niente perché altrimenti mettono a disagio l'altra persona esprimere le proprie emozioni non è incoraggiato questa cosa secondo me insomma ha portato e porta mm, vari problemi anche nella società giapponese quindi non, non dico che sia una cosa buona però dico che qualche volta in realtà non è così male perché quante volte magari voi vi offendete, magari capita, o vi arrabbiate per un qualcosa e subito ne volete parlare e subito la esponete e poi magari dopo dopo un paio di giorni dite vabbè ma che mi sono arrabbiata a fare ma non era una cosa importante non... magari non ne valeva neanche la pena di turbare l'atmosfera in quel momento magari rovinare la giornata è vero cioè insomma se parlare delle proprie emozioni va bene anche controllarle un po' di più è una cosa positiva e questa cosa sicuramente l'ho capita in Giappone ve l'ho spiegata così cosa ne pensate l'ultimo punto è molto bello questo è che la modernità e la tradizione possono convivere molto meglio di quanto pensiamo. A Tokyo che è una città moderna. È bellissimo perché vedi tutte e due, vedi l'antichità e la modernità che convivono, vedi il grattacielo e poi giri l'angolo e c'è il tempio piccolino dove ci sta la signora che va a pregare, butta la monetina, cioè <laughs> ci sono nel centro della città che è una metropoli, fanno i mazzuri che sono i festival con i vestiti tradizionali, dove ballano, dove c'è il cibo tradizionale, in estate ci sono per il Hanabi che sono i fuochi d'artificio, le ragazze bellissime bellissime che si mettono gli yukata, che sono tipo i kimoni estivi, e vanno in giro. Cioè, a Tokyo le persone vanno, cioè tu li vedi gli yukata in estate e i kimono in inverno, magari i kimono un po' di meno perché sono molto molto molto molto scomodi, ma gli yukata che sono più comodi se li mettono, se c'è un giorno di festa, un piccolo evento, le ragazze si mettono con i capelli su, no, tradizionali, è bellissimo secondo me, cioè c'è questo questa unione dell'antichità e la modernità che, che mi affascina. Bene, cosa ne pensate voi? Ho fatto questa <laughs> sviolinata al Giappone, ma questo video mi è venuto proprio così, spontaneo, stamattina. Quindi mi sono messa qui e ho detto, eh, ecco, lo voglio fare. Vi è piaciuto? Lasciatemi un commento e non dimenticatevi di iscrivervi qui, dai, così mi seguite, e sul mio canale Instagram, dove sono molto attiva, posto tutti i giorni praticamente. Grazie mille di aver guardato, spero di non aver detto banalità. Ci vediamo, ciao!